chuta na banheira.

Kama mwone Nina na kumbuka Edoli dole dole Tuangalie tukitoka haraka sana. Wekere ini kormo inaru, kira ini mobe kebe kere ini biya. Nani weke masi biya. Watu waende. Walibane ngazi chika alionya kwa ikajuu yako. Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Watu waende. Walibane ngazi chika alionya kwa ikajuu yako. Watu waende. Kwa gari kwa barabara mwana. Wanya kwa nienda ya kwa nienda gari. Toba bango, toba bango na kila mmoja edari ulikuwa inete oli nororo ikiagere buna bakura kurigereria ni kwenda kababango kababango kababango kababango baba ekereni kormoinaru

Tababantu ka kis aye. Tababantu iga aye. Borussia. Turgiri, turgiri, bangu, bangu, bangu. Atrobaya. Atrobaya, wako tufuate. Tuangalie tukitoka, tuangalie tukitoka. mpanga Tupangereni kutoka hapo. Tubekere ini na ndebeke maski yao. Oh. Olimole koma koma maeti. Watu wengi kama gari wende. Kila yo masa gari eh. yao. Torigeri torigeri bwango bwango. Watu wengi kama gari. babanguka babanguka murusie koro ere ini koro moinabu nakora ya mabere ase egari arenge ah, dereva wa iyo ambulance aigore marangoi tabarango bari batenene arimo Ninashuka magoti, ninalabu glory, glory, glory.